Questa settimana per il venerdì del sindaco siamo venuti a Villar Focchiardo. Parte del territorio di Villar Focchiardo si trova all'interno del parco Orsiera Rocciovrè ed è proprio qui che abbiamo incontrato il sindaco Emilio Chiaberto. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Sì, mm, vi parliamo proprio dalla Certosa di Monte Benedetto che è all'interno del parco Orsiera Rocciovrè eh, al Picozie e che è proprio una delle testimonianze storiche del nostro paese, è un, po' una ricchezza del nostro paese. Qui c'è la storia di più di 400 anni dei Certosini, adesso è stato recuperato dalla, diciamo, dalla regione Piemonte, gestito dal Parco Sierra Rocciavrè e attualmente c'è un'impresa, c'è un'impresa agricola, che, un'azienda agricola che appunto gestisce il territorio e produce prodotti locali, latte e formaggio. E, ehm, ed è una bella testimonianza importante anche per la Val di Susa perché questi certosini che arrivavano poi dalla Losa sono i certosini che hanno fondato la mm, Certosa di Collegno l'ex manicomio, manicomio, di Collegno. Come dicevo, il nostro paese è ricco di storia non solo per i certosini, ma ad esempio c'è la presenza dei Conti Carroccio, eh, che grazie all'abate Carroccio, che è stato uno dei fondatori del, ehm, del dell'ospedale San Giovanni Bosco di, di Torino, dove tra l'altro sulle scalinate c'è anche un, un suo busto, grazie a loro è stata poi realizzata la chiesa e quindi eh, tutta la parte antica del, del comune e, e, appunto grazie anche al, al, loro, al loro intervento. Eh, altre particolarità di Velarfocchiardo, ecco, <laughs> sicuramente le, eh, il territorio, il territorio all'interno del parco dove si possono usufruire di, di, di camminamenti, quindi di sentieri, c'è la possibilità di, del sentiero dei Franchi, c'è il sentiero dei Tre Rifugi, il sentiero del Castagno e della Pietra. La cosa importante è che si sta realizzando anche la ciclostrada della via Francigena dove c'è la ciclostrada appunto per le, per le biciclette 7 ma sovra, dove c'è la sovrapposizione anche di tratti della via francigena eh, diciamo così eh, pedonale, no? escursionistica. Eh, di particolare importanza per noi, eh, anche da un punto di vista di tradizioni, è il, il marrone. Difatti, eh, qua c'è una tradizione oramai centenaria di coltivazione del, del marrone che tra l'altro ha avuto anche l'IGP, quindi diciamo che il comune, questi, questa parte del comune con San Giorgio, Meana e Maggia sono stati un po' i trascinatori per avere poi l'IGP del, eh, del Marrone della Val di Susa e oltretutto eh, anche presenti nel paniere della, della città mm, metropolitana. E quindi importante ricordare, quindi vi invito tutti alla terza settimana di, di ottobre dove mh, mm, ci sarà la, la sagra Valsusina del Marrone. Sicuramente Villar Fochiardo è un luogo, come ci ha descritto, che ha moltissimo da offrire, e, però cosa vuol dire amministrarlo? Quindi quanta passione è necessaria per fare il sindaco in un comune come Villar Fochiardo? Focchiardo? Allora, sicuramente la passione è, è, la, prima, è la prima cosa importante, ma non è sufficiente perché al giorno d'oggi non è sufficiente avere passione, ma io credo anche, specialmente essendo un comune piccolo e quindi mh, con risorse limitate, eccetera, non, sto, non, non voglio all, allungarmi su questa cosa qui, eh, una cosa importante è anche avere un po' di competenza e l'umiltà di ammettere che la competenza all'inizio non puoi averla perché eh, sindaci non si nasce e quindi bisogna anche avere l'umiltà di mh, mm, saper imparare perché se non conosci la struttura mh, mm, potrai essere appassionato finché vuoi ma i, eh, non riuscirai in concretezza a realizzare molto poco e poi ascoltare, ascoltare i cittadini perché molte volte si, vanno, eh, si va dietro alle, ai grandi progetti e non sempre i grandi progetti o, quel, o, qual, o, quello che viene proposto anche a livello superiore del comune non sempre collimano con l'interesse dei cittadini il coniugare tutto questo è, è, difficile, ma credo che sia la cosa da perseguire. Auguro veramente a chi abbia voglia di intraprendere questa, questa, questo servizio, perché poi alla fine è un servizio che si fa ai cittadini, non a se stessi, di, avere, appunto, di mettere insieme queste, queste tre cose, la passione, la competenza e l'umiltà.